to symposion hotan paras ke was de tai symposion deipnon epiten trapesdan tapetes kai ozone epitizentai apo ton tu trikliniu stroteron hoi kyklus kochliaria machairidas meta di kranon arton meta halodocheiu epitizeasi ta edesmata en pinaxi to artokreas en masdonomio prosferetai hoi dai tymones pou pou estiatoros eisegmenoi niptontai tas heiras ek tu heironiptru e prochu hyper tu apo niptru e lekanes apomastontai te to heiron eita kathis douzi ehedron hop trapesdokomos dai tros dia skizdeita edesmata kai dia merizdei epoptois metaxou ton opton ta embamata en paropsidiois para kathistantai ho oinokos en gei to misu ek e kansaru e lagunu, eis scufus cae poamata huala, ha en abaci esti, cae oregei toi diatumoni, hos tois estiatorsi propinei.